这是非常伤感的一期，同时又是令我们感动的一期。我推广了多少年泰拳，在网上就被人骂了多少年。有一些骂你的人，其实他们比你还知道你冤，但是其他网友就被带了节奏。然而呢，不断这么多年都有网友对我跟我们表示啊，一开始我是骂你的人，但是后来却发现了你的好。有一段留言呢，是网友给我们驻底发的，令我真的非常感动和欣慰，跟大家分享一下。 那个时候不太了解，咋说呢？就觉得你好像没有什么很硬的职业战绩，然后我就觉得哇，是不行啊什么的。但是我看了很多那种就很很屌的拳王，他们培训的东西就一塌糊涂，跟你就没有什么可比性的。然后我也是拳击教练嘛，然后我上课很多东西都是用你的那些东西，觉得还挺挺管用的，上课还挺挺丰富的，最起码有点思路吧。反正就随便几个就够我玩的了。然后反正就是之前好像在抖音上喷过喷过你啊，跟你道歉一下就。 不好意思，但我觉得，而且我身边有几个朋友全部都参加你培训了，有那种打职业以前练散打的，然后也有几个都是业余的，反正都收获还挺大的。他们说的，我看了确实有很大进步。